c'est trop. La 5G, c'est PL, c'est folklore. Contrôler, censurer, c'est féroce. Les labos s'en foutent toujours plein les poches. Connecté, connecté, j'en appelle au vivant. Repousser l'ignorance, il est temps. Tendre de reprendre contrôle de nos vies. mais au fond de l'abîme, il y a l'espoir. Nos rêves, étouffés par les masques. Est-ce un crime de vouloir penser autrement かに来 Nos ennemis sont nos amis. Nos échecs sont nos victoires. Nos fêlures font notre force. Rien n'est parfait.